नमस्ते सबैजनालाई म राजु ख्याजु र आज हामीहरू भिडियोमा हामीले आफ्टर इफेक्ट्स फोटोसप अनि इलिस्ट्रेटरको केही डेमो हामीहरू सिक्नेवाला छौँ सो यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँले आफ्टर इफेक्ट्स पनि सिक्नुहुन्छ फोटोसप पनि सिक्नुहुन्छ र तपाईँले इलिस्ट्रेटर पनि सिक्नुहुन्छ सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ तपाईँले फोटोसप खोल्नुहोस् फोटोसप खोलिसकेपछि तपाईँले न्यु फाइल गर्नुहोस् तपाईँले यो कम्पोजिसन एसडिटिभी थाउजन्ड एट्टीलाई तपाईँले चुज गरेर क्रिएट गर्नुहोस् यहाँतिर एउटा कम्पोजिसन यसरी क्रिएट भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँतिर गाइड पनि देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई गाइड चाहिँदैन भने तपाईँले चाहिँ यहाँतिर गएर राइट क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले क्लियर गाइड्समा तपाईँले क्लिक गर्नु पछि गाइडहरू चाहिँ क्लियर भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीहरू इलिस्ट्रेटरतिर जान्छौँ इलिस्ट्रेटरमा जानु भइसकेपछि तपाईँले यहाँतिर क्रिएट न्यू गर्नुहोस् र यहाँबाट पनि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि कस्टम कम्पोजिसन तपाईँले यसरी क्रिएट गर्नुहोस् यसरी क्रिएट गर्नु भइसकेपछि यहाँतिर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ यहाँतिर लिएर आउँछौँ जस्तै कि विन्डोमा जान्छु र विन्डोबाट तपाईँ यहाँतिर सिम्बलमा जानुहोस् र सिम्बलमा यसरी ओपन सिम्बल लाइब्रेरीमा गएर तपाईँले चाहिँ यहाँतिर नेचरमा जानुहोस् तपाईँले यो घाँस यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यसैलाई म यसरी तान्छु र अर्को रहेको छ यो घाँस यसलाई पनि हामीले यसरी तान्छौँ अर्को चाहिँ यहाँतिर फिस सो यसलाई पनि म यसरी तान्छु र अर्को यहाँतिर फिस रहेको छ यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नुहोस् अनि अर्को भनेको तपाईँले यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अरू चाह्यो भने तपाईँले यसरी यस्तो खाले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ म यतिवटा एलिमेन्ट चाहिँ युज गर्छु र तपाईँले यो एलिमेन्टलाई चाहिँ फोटोसपमा चाहिँ कसरी लिएर जान सक्नुहुन्छ होला त फोटोसपमा लिएर जानको लागि तपाईँले यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस् र कन्ट्रोल सी गरेर तपाईँले फोटोसपमा गएर तपाईँले कन्ट्रोल बी गर्न सक्नुहुन्छ र बी गरिसकेपछि एउटा यस्तो प्यानल आउँछ यहाँतिर स्मार्ट अब्जेक्टमा चाहिँ तपाईँले ओके गर्न सक्नुहुन्छ सो यहाँतिर त्यो फिस जुन चाहिँ इलिस्ट्रेटरमा थियो अहिले फोटोसपमा चाहिँ यसरी पेस्ट भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई वेल चाहियो भने कन्ट्रोल सी गर्छौँ अनि यहाँतिर कन्ट्रोल बी गर्नुहोस् यसरी गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँतिर तपाईँले यो फिस चाहियो भने कन्ट्रोल सी र यहाँतिर तपाईँले कन्ट्रोल बी गर्न सक्नुहुन्छ यो ग्रास चाहियो भने कन्ट्रोल सी र यहाँतिर तपाईँले कन्ट्रोल बी गर्न सक्नुहुन्छ अब यो चाहियो भने कन्ट्रोल सी र यहाँतिर तपाईँले कन्ट्रोल भी गर्न सक्नुहुन्छ सो डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरू यहाँतिर आएको छ तपाईँलाई चाहिँ कन्फ्युज हुनसक्छ सो म एउटा एउटा गरी चाहिँ डिजाइन गर्छु है त फर्स्टमा चाहिँ एउटा एक्वेरियम बनाउने भएकोले चाहिँ मैले ग्रेडियन्ट टुल पनि लिन सक्छु अथवा तपाईँले चाहिँ सिम्पली यसरी ग्रेडियन्ट टुल अथवा सिम्पली ड्रइङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो मैले चाहिँ यहाँतिर यो ब्लू चाहिँ लिन्छु र ग्रेडियन्टमा चाहिँ यहाँतिर हल्का म ब्ल्याक गरिदिन्छु जस्तो तपाईँले चाहिँ तलबाट माथि गर्नुहोस् तल चाहिँ ब्ल्याक हुन्छ किन भन्दाखेरि देपलाई हामीले बुझाउनुको लागि चाहिँ ब्ल्याक नै राख्छौँ र यस्तो गर्छौँ र हल्का नि यति गर्छौँ र अलिकति नै अब चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ यसमा लिएर आउँछौँ जस्तै कि मलाई ग्रास चाहियो कन्ट्रोल सी गरेँ र यहाँतिर कन्ट्रोल पी गर्छौँ र यो ग्रासलाई चाहिँ म यसरी डिजाइन गरिदिन्छु यसरी अल्ट थिचेर तपाईँले यसरी डुप्लिकेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसलाई ग्रुप गर्नुहोस् कन्ट्रोल ई e गरेर र यही चिजलाई तपाईँले अल्ट थिचेर चाहिँ यहाँतिर लिएर जानुहोस् र फेरि तपाईँले कन्ट्रोल ई e गरिदिनुहोस् अब चाहिँ फेरि इलिस्ट्रेटरमा जानुहोस् र यो ग्रास छ यसलाई चाहिँ म कन्ट्रोल सी गर्छु र फोटोसपमा चाहिँ कन्ट्रोल पी गरिदिन्छु र तपाईँले यो साइजलाई एडजस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँतिर हालिदिन्छु म कन्ट्रोल टी गरेर म यसलाई सानो गरिदिन्छु यसलाई फेरि कपी गर्छु र यहाँतिर म यसरी पेस्ट गरिदिन्छु लगभग हाम्रो ब्याकग्राउन्डको डिजाइन चाहिँ बनिसकेको छ सो मैले चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ कन्ट्रोल ई e गर्छु कन्ट्रोल ई e गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मर्स हुन्छ र यसलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भनेर नाम चाहिँ हामीले हाल्छौँ अब चाहिँ हामीहरू डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरू जस्तो कि यो वेल हो कि के हो सो यसलाई चाहिँ म यसरी लिएर आउँछु र यहाँतिर यसरी राखिदिन्छु यसलाई यहाँतिर राख्छु कन्ट्रोल सी गरेर यसलाई म फेरि यहाँतिर हालिदिन्छु यसलाई चाहिँ हल्का ठुलो गरिदिन्छु म यसलाई फेरि कन्ट्रोल सी गरेर यहाँतिर म कन्ट्रोल बी गरिदिन्छु यो बिटललाई पनि म कन्ट्रोल सी गर्छु र यहाँतिर कन्ट्रोल पी गरिदिन्छु सुरुमै हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कुन एलिमेन्ट चाहिँ कसरी चाहिँ एनिमेट हुन्छ भनेर हामीले फर्स्टमै डिसाइड गर्नुपर्छ जस्तै कि यो वेल चाहिँ यसरी जान्छ र अर्को यो फिस छ ओरेन्ज फिस यो चाहिँ यसरी जान्छ र फेरि घुमेर चाहिँ यहाँतिर यसरी फ्लिप भएर आउँछ र यो फिस चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यस्तो गरी जान्छ र ठुलो हुँदै आउँछ र यो चाहिँ यसरी माथि जान्छ यो तलबाट यसरी माथि जान्छ हामीले चाहिँ सबैलाई नाम दिउँ जस्तै कि यो चाहिँ ब्लु वेल हो भने वेल मात्र राखौँ र यो चाहिँ ओरेन्ज फिस र यो चाहिँ बिटल र हाम्रो लास्ट रहेको छ यो ब्लु फिस सो मैले चाहिँ डिफ्रेन्ट नामहरू चाहिँ एक अर्काको एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ दिएको छु यति नाम गरिसकेपछि तपाईँ फाइलमा जानुहोस् र फाइलबाट तपाईँ सेभ एजमा जानुहोस् अन यर कम्प्युटर र यहाँतिर म फिसेस भनेर लेखिदिन्छु र ओके गरिदिन्छु अब चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि आफ्टर इफेक्ट्समा जान्छौँ अहिलेसम्म हामीले दुईवटा सफ्टवेयर युज गरेका छौँ अब चाहिँ हामीहरू आफ्टर इफेक्ट्स जुन चाहिँ हाम्रो मेन मोटिभ हो यसबाट चाहिँ हामीले यो जुन चाहिँ हामीले ग्राफिक्स बनाएको छ यसमा चाहिँ तपाईँले एनिमेट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्टर इफेक्ट्समा आउनु भइसकेपछि तपाईँले यहाँतिर डबल क्लिक गर्नुहोस् र यहाँतिर फिसेस भने जुन चाहिँ हामीले अघि नै फाइल क्रिएट गरेका छौँ त्यहाँतिर जानुहोस् र तपाईँले इम्पोर्ट एजमा चाहिँ कम्पोजिसन जुन चाहिँ रिटेन लेयर साइजमा तपाईँले चुज गर्नुहोस् र यहाँतिर तपाईँले इम्पोर्ट गर्नुहोस् इम्पोर्ट गर्नु भइसकेपछि तपाईँले यहाँतिर ओके गर्नुहोस् र तपाईँले यो कम्पोजिसनमा चाहिँ तपाईँले डबल क्लिक गर्नुहोस् डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै यो तलतिर तपाईँले डिफ्रेन्ट लेयर बाई लेयर चाहिँ यसरी आएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन चिज चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन मतलब हामीले युज गर्दैनौँ त्यो चिज चाहिँ हामीले लक गर्छौँ जस्तै कि यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ चलाउनु पर्दैन सो तपाईँले यहाँतिर लक गरिदिनुहोस् सो लक गरिसकेपछि यो चाहिँ चल्दैन अब चाहिँ हामीले वेलमा जान्छौँ र वेललाई चाहिँ हामीले एनिमेट गर्छौँ तपाईँले पोजिसन एनिमेट गर्नको लागि तपाईँले पी थिच्नुहोस् र पी भन्ने बित्तिकै यहाँतिर पोजिसन आएको छ तपाईँले यहाँतिर टोकल पोइन्टमा यसरी क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ बाहिर गर्नुहोस् फर्स्टमा र त्यसपछि तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यसरी लिएर आउनुहोस् अथवा तपाईँले सिफ्ट थिचेर पनि डाइरेक्टली गर्न सक्नुहुन्छ अब हामीले एनिमेट चाहिँ कसरी भएको छ त्यो चाहिँ हेर्छौँ एकदमै सिम्पल तरिकाले चाहिँ एनिमेट भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो वेलको काम पनि सकिसक्यो त्यसैले चाहिँ हामीले यहाँतिर लक गर्छौँ अब चाहिँ हामीहरू ओरेन्ज फिसलाई चाहिँ एनिमेट गर्छौँ ओरेन्ज फिसलाई चाहिँ कसरी एनिमेट गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा यहाँबाट यसरी आउँछ र यहाँबाट फ्लिप भएर चाहिँ यसरी फेरि यहाँसम्म आउँछ त्यस्तो गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा पोजिसनमा तपाईँले एनिमेट गर्नुहोस् सो टोकल पोइन्ट हालिसकेपछि यसलाई चाहिँ फर्स्टमा बाहिर गर्छु र केही सेकेन्डपछि चाहिँ म यसलाई चाहिँ यहाँतिर लिएर जान्छु सिफ्ट थिचेर अब चाहिँ यसरी जान्छ यहाँतिर तपाईँले स्केललाई पनि लिएर आउनुहोस् त्यसको लागि सिफ्ट र एस गर्नुहोस् त्यसपछि चाहिँ स्केल आएको छ स्केल आइसकेपछि तपाईँले यहाँबाट नि एनिमेट गर्नुहोस् र केही सेकेन्डपछि यो लिङ्कलाई चाहिँ तपाईँले ब्रेक डाउन गर्नुहोस् र माइनस हन्ड्रेड गर्नुहोस् यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ फ्लिप हुन्छ अब चाहिँ तपाईँले पोजिसनको जुन चाहिँ यो कि फ्रेमलाई चाहिँ तपाईँले यहाँतिर यसरी राखिदिनुहोस् र यहाँबाट यसरी आउनु भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यसरी एनिमेट गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ एनिमेट कसरी भएको छ भनेर हेर्नको लागि तपाईँले यो स्पेस बटनलाई तपाईँले प्रेस गर्नुहोस् एकदमै फास्ट भएकोले म कि फ्रेमलाई यहाँतिर राखिदिन्छु सो तपाईँले चाहिँ यहाँतिर यो फिस चाहिँ फ्लिप भएर आएको चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेसम्मको एनिमेट चाहिँ कसरी भएको छ भन्दाखेरि यो फिस यहाँतिर गएको छ र फिस यहाँतिर आएको छ र यसलाई पनि तपाईँले लक गरिदिनुहोस् लक गर्नु भइसकेपछि अर्कोतिर जान्छौँ बिटल भन्ने हो सो बिटललाई चाहिँ हामीले कसरी एनिमेट गर्छौँ भन्दाखेरि पोजिसन सिम्पली पोजिसन लिन्छौँ र यसलाई तलतिरबाट यसरी यहाँतिर आओस् र चाहिँ यसरी माथि जाओस् यसरी ठ्याक्कै टाइमिङ मिलाउने गरेर चाहिँ मैले एनिमेट गरेको छु र हाम्रो लास्ट फिस रहेको छ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाले एनिमेट गर्छौँ तर सुरुमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो फिस जुन चाहिँ म यसलाई लग हटाइदिन्छु यो फास्ट जाँदाखेरि चाहिँ मोसन ब्लर चाहिँ युज होस् सो मोसन ब्लरको बारेमा हामीले कुरा गरेका थियौँ सो मोसन ब्लर राख्नको लागि तपाईँले यो जुन चाहिँ लेयर बाई लेयर गोलो गोलो देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ तपाईँले यहाँतिर क्लिक गर्नुहोस् यो गर्ने बित्तिकै तपाईँले मोसन ब्लर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँतिर चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले एनिमेट भइरहेको छ तर हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ एनिमेट भइसकेको चिजलाई चाहिँ हामीले हाइड गर्छौँ त्यसको लागि चाहिँ यतातिर यसरी थिच्छौँ र यो जुन चाहिँ हाइट अल लेयर्स यसलाई चाहिँ साई पनि भन्छ सो तपाईँले चाहिँ यो साई लेयर्सलाई चाहिँ तपाईँले यसरी थिच्नुहोस् एनिमेट चाहिँ हुन्छ तर यो लेयरहरू चाहिँ गायब हुन्छ लेयरहरूलाई चाहिँ हामीले फेरि ल्याउनको लागि चाहिँ तपाईँले यसलाई नै क्लिक गर्नुहोस् र फेरि यसरी आएको छ हाम्रो लास्ट एनिमेट चाहिँ फिस हुन्छ अब चाहिँ म यहाँतिर जान्छु फिस र स्केल म युज गर्छु सो दुइटालाई चाहिँ म कि फ्रेम हालिसकेपछि यहाँतिर जान्छु र यो पोजिसनलाई चाहिँ म यसरी लिएर जान्छु यस्तो गरौँ सुरुमा चाहिँ यो बाहिर होस् र केही सेकेन्ड पछि यसरी लिएर जानुहोस् र यहाँसम्म चाहिँ तपाईँको स्केल पनि यसरी बढ्दै जाओस् अथवा स्केल घट्दै जाओस् सुरुमा चाहिँ हल्का स्केल चाहिँ बढाउँछु त्यसपछि यसरी सानो हुँदै गएको छ सो तपाईँले चाहिँ यसरी आफ्टर इफेक्ट्समा फोटोसपमा र इलिस्ट्रेटरमा डिजाइन गरेर तपाईँले यसरी लिएर आउन सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीहरू फेरि इलिस्ट्रेटरमा जान्छौँ र एउटा लाइन लिन्छौँ लाइन यसरी लिन्छौँ यसलाई चाहिँ डिलिट गर्छौँ र एउटा लाइन लिन्छ र यो लाइन लिइसकेपछि यहाँतिर के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो लाइनलाई चाहिँ तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहोस् र इफेक्ट्समा जानुहोस् र डिस्टोर्ट एन्ड ट्रान्सफर्ममा जानु भइसकेपछि जिकज्याकमा जानुहोस् र सिम्पल्ली यसरी बढाइदिन्छु र यहाँतिर स्मुथ गर्नुहोस् तपाईँलाई कति चाहियो त्यति नै गर्नुहोस् र तपाईँले यसलाई कन्ट्रोल सी गर्नुहोस् आफ्टर इफेक्ट्समा गइसकेपछि तपाईँले यसलाई चाहिँ एनिमेटबाट हटाइदिनुहोस् र कन्ट्रोल बी गर्नुहोस् कन्ट्रोल बी यसलाई चाहिँ अल्ट थिचेर चाहिँ म यसरी लिएर आउँछु यहाँतिर एनिमेट चाहिँ कसरी भइरहेको छ भन्दाखेरि jump up and jump down भएको छ सो यो पातको एलोङ जाओस् मतलब यसरी जाओस् र यसरी जाओस् यसरी जाओस् र तल जाओस् यो गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि लेयरमा जानुहोस् लेयरमा जानु भइसकेपछि तपाईँ यहाँतिर ट्रान्सफर्ममा जानुहोस् र अटो ओरिएन्टमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् यो गर्ने बित्तिकै तपाईँले ओरिएन्ट एलोङ पाथमा गर्नुहोस् र ओके गर्नुहोस् सो यसरी चाहिँ एनिमेट भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ म हल्का बढाइदिन्छु सो एकदम फनी तरिकाले गइरहेको छ आज चाहिँ हामीले तिनवटा सफ्टवेयर युज गरेका छौँ सो सुरुमा चाहिँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ फोटोसप युज गऱ्यौँ त्यसपछि हामीले इलिस्ट्रेटर युज गऱ्यौँ त्यसपछि हामीले आफ्टर इफेक्ट्स युज गऱ्यौँ सो आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईँले तिनटै सफ्टवेयरको एउटा इन्टरफेस कसरी चाहिँ वर्क गर्छ भनेर तपाईँले थाहा पाउनुभयो होला यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने तपाईँले यो भिडियोमा लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye